ma fiancée pendant 4 ans. Non, c'est impossible. Moi, je suis pas intendable. Est-ce que moi, je suis intendable pour dire que je vais arrêter sa garder pendant 4 ans Que quel est nécessairement seulement pour moi ou je suis née seulement pour elle Je coupe dehors. Je coupe dehors. Je coupe, je coupe dehors. Qui parmi nous, je coupe dehors. Tu me plais, on baise. Vous avez une... Je dois lui satisfaire. On baise on baise, on baise. Je coupe dehors, une fille vieille. Ton mari, il veut te voir, c'est comment Je dois lui satisfaire. On baise. Une fille vieille. Ton mari, il veut te voir, c'est comment Je dois lui satisfaire. Tu me plais, on baise. Je coupe dehors. Je coupe dehors. Je coupe, je coupe dehors. Qui parmi nous, Je coupe dehors. Tu me plais, on baise. Jokumda, Jokum Jokumda, Jokumda. Tu me plais, on baise. Jokumda, Jokumda, Tu me plais, on baise. Jokumda. Je coupe, je dehors. Je coupe dehors. Tu me plais comme baise.